Salve, per me oggi è un piacere stare qui con voi, siete tantissimi, grazie mille. Il momento non è facile, ma insieme riusciremo ad essere produttivi e ad andare a